أذر ذكرى من أهوى ولو بملامه فإن أحد أذر ذكرى من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث من أحيي ka tepuk tangan yang meriah untuk Jasmine Al-Akmar dari Mas.